Thank you. see. どうぞ皆様今一度大きな拍手をお寄せください山ほどの保存会の皆様ありがとうございました明るい中で見るこの山ほどまた照明を落としてみますとちらっと幻想的でもございました大変素晴らしいステージありがとうございました ませんが皆様にはいかがご覧いただけましたでしょうか大変幻想的な素晴らしいステージをご堪能いただきましたいよいよ本日の